Відомий професор шукає відповідь на запитання, що таке єдність. Працюючи в лабораторії, він багато років присвятив виведенню цієї формули, але дійшов думки, що істину треба шукати по світу. Тому професор вирушив у подорож країнами, аби нарешті визначити формулу єдності. Перша зупинка Італія. Професор зачарувався відвертістю почуттів та силою кохання, яке здатне об'єднувати пари, тому вирішив додати до своєї формули любов. Наступна зупинка Англія. Професора вразило, наскільки місцеві мешканці плекають свої сімейні традиції та родинні зв'язки. Бінго є ще одна складова формули: єдність це родина у Франції, країні зародження кінематографу, він побачив в людях мистецький запал і жагу створювати. Він зрозумів, що до формули єдності потрібно додати спільні інтереси. У Німеччині люди об'єднані навколо ідеї верховенства права, тому професор вирішив додати і цей компонент до своєї формули довелося довго мандрувати світом і додавати різні складові до формули, аж поки професор не опинився в Україні. Він був приголомшений тим, з яким завзяттям її громадяни відстоюють свою свободу і незалежність. Тоді для професора все стало на свої місця, і він нарешті вивів коротку, але потужну формулу. Єдність дорівнює свобода.